Hallo, ich bin ein Winguru Kai und heute geht es um die Frage, bin ich nicht so alt zum Wingfoiler lernen? Also ich hoffe, ich bin gesegnet und würde gesund alt und stehe mit 80, 90 noch auf dem Foil. Alter dürfte eigentlich keine Ausrede sein, nicht äh, was Neues zu lernen. Beim Wingfoilen hm, wäre es nicht so super wichtig, dass man nicht mehr gut gehen könnte. Schwimmen wäre aber schon echt noch eine Voraussetzung. Und ja, man braucht natürlich ähm, gewisse Flexibilität, man muss noch knien können und natürlich keine Angst haben, ins Wasser zu fallen. Hauptsache man hat Bock, was Neues zu lernen und ist bereit, sich ein wenig anzustrengen. Und wie schon in diesem Video erklärt, wie besser der Technik, wie fortgeschrittener, wie leichter man es auch kriegt. Also, keine Ausrede mehr. Wir sehen uns bald auf dem Wasser. Ciao!